Has de cantar. Has de cantar que cheire dar sonchos. Has de cantar, me niña gaiteira. Has de cantar que morro de pena. Canta, me niña, na beira da fonte. Canta, dareiche boliños do pote. Canta, me meniña, comprando compás. Dareiche unha proia da pedra do lar. Papiñas con leite tamén che darei, sopiña con viño, torrexas con mel. Que feira rapazas e cantas faremos, e festiña por fora, festiña por dentro. Canta si queres, rapaza do demo. Canta si queres, darei o mantelo. Canta si queres, da lingua que eu falo. Darei un un mantelo derecho un en Cosonda gaitiña, cosonda pandeira. te pido que cantes rapaza morena. Cosonda gaitiña, cosondo tambor. Te pido que cantes mi niña por Dios.